Тэгэхээр нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар одоо миний хувь хүний байр суурьс гадна бас саяхан манай үндэсний бодлогын хороо хуралцсан. За энэ хорооны хурал дээр бол одоо эхнээс нь дуустал бүх гишүүдийнхээ саналыг одоо нэг нэгэнгөө одоо тэмдэглэж авч бас энэ өөрчлөлтийг бид нар ярилцж байна. Тэгэхээр нэг асуудлыг тодорхой асуулт би ерөнхий сайд асуумаар байна одоо манай иргэд бас ингэж надаас их олон асууж байна. За одоо яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө хийчихэл сонгуулиулаа хичээл тэгэл намар сонгуул явуулах гээд байна гэсэн ийм зүйл бол асууж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бас нэг шууд тодорхой хариулт өгөөд хүмүүсийн эргэлзээг бас тайлах нь зүг бах. За хит хитэн санал байгаа. За ер нь энэ сонгуулийн холимог тогтолцоог бол одоо энэ парламент тэгснээс хойш их санаачлаг гаргаа ажилласан. За нийт 21 онд 10 удаа 22 онд 30 гаруй хилцүүлгийг бол одоо хийж хамтарч ингээд оролцсон байна. Тэгээ өнөөдөр энэ холимог тогтолцоо яг үндсэн хуульдаа ороод ингээд түгжигт гэж яагаад би бол баяртай байна. Тэрнээс бол зөвхөн одоо нэг улсын хурл юм уу цэц шийддэгд бол би бол ихтгэл төрөхгүй байсан. Тэгэхээр энэ хамгийн чухал ач холбогдол нь юу гэхээр төлөөллийн арчил бол хэрэгждэг. Ер нь эмэгтэйчүүдийн төлөөл эмч нар, багш нар, хөгжлийн бэрхшээлтэй эрэг зам, малчин, суйллагч, инженер гэдэг энэ төлөөллүүд бол орж ирэх ийм боломж бол нээгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн статистикийг хараад ахаар ерөөсөө энэ төлөөллийн арчлал бүрдсэн улс орнуудын хөгжил бол маш хурдтай бол явсан байна. Жишээлхэд нэг иргэнд ноогдож байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол хамгийн өндөр орнууд гэхээр яа харахгүй л одоо энэ эмгтээчүүдийн төлөөлөл босод одоо энэ бүх төлөөллүүд орсон орнууд бол яа харахгүй үнэхээр одоо хүссэн үсээгүй бүр шууд хамааралтай. Тийм ч учраас энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагаас бас энэ энэ дээр анхаарад ингээд төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд байгаа байх. Тэгээд бид бол дандаа нэг хүнээс зөвхөн тусламж талыг харах ёсгүй. Бас үүргээ харах хэрэгтэй. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 2030 оны Монгол улсын биелүүлэх тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтын нэгд нь бол энэ парламентх эмэгтэйчүүдийн оролцоог одоо 50 50 төрөх ёстой гэсэн ийм зүйл байгаа. Тэгээ энэ дээр Сарангэрэл дарга бит хоёр бол бас энэ сүүлийн 2 жил бас нилээд ажиллаа. Тэгээд намуудын сонгуулийн хууль бас эмэгтэйчүүдийг дэмжснээр орж ирж байгаад бол би бас их баяртай байна. Бас энэний төлөө бид бас л их олон жил явлаа, тэмцлээ, зүтгэлээ. Тэгэхээр өнөөдөр э, ер нь энэ эмэгтэйчүүд олон байгаа парламентаа газрууд ер нь тэр э, ядуурлын асуудал, эрүүл мэнд боловсролын асуудлыг нэх яриа болсон байна. Энэ бүр үжээ шийдэгдчихсэн байна. А одоо эдгээр хүмүүс юу ярьж гин гэхээр ерөөсөө инхтайван даян дэлхийд инхтайван байх энэ байгаль экологийн сүрэлгүй байх энэ лүү одоо ярьж эхэлж байна. Гэтэл өнөөдөр манад ямар байна гэхээр ерөөсөө л нөгөө ядуурлал бид нар яриад нөгөө л имлэг сургуулаад ярьсаар байгаа шүү дээ. Тэгээ манай эмгтэй гişүүд нийгмийн бодлогын байнгын хороонд олонх байдаг тэн дээрээ маш олон чухал санал гаргадаг. Энэ имлэгийн засваруудаа хий, хүүхдийн мөнгө олгоё Э, одоо энэ төсөв хөрөнгөө энэ зөв Монгол хүүхэд тэр хүн хөгжүүлэхдээ зарцуулъя гэд зөндөө санал гаргадаг шв. Төсөөн байнгын хорон дээр орж ирэл ундаг. Энэ бол нууц зүйл биш шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ өөрсдийнхөө шийдвэр гарах төвшөнд конопо нэмжиж энэ асуудлууд бол одоо шийдэгдэх юм байна. Ер нь одоо монголчууд бид энэ арга билгийн ухаанаар амьдарж ирсэн улс орон. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ одоо аав ээжийн төлөөлөл гэдэг шиг ер нь бүхэл одоо төлөөлөл бол байх ёстой маа. За сая бол та нар харлаа энэ скаутын хүүхдүүд орж ирж байна. Амьдрах ухаан заадаг. Иймэрхүү төрлийн төрийн бас байгууллагад жоохон төсөв хөрөнгө тавиа гэхэд л хөтөлбөр санхүүжүүлэхгүй л гэдэг шин. Тэгэл нэг шавар байшин юу нэг мод юм л юм санхүүжүүлэхээс ерөөсөө Монгол хүнээ санхүүжүүлдэггүй. Тийм учраас энэ одоо төлөөллийн арчил бий болсноор одоо жишээлхээс хувьлагчийн дутагдалд орцсон байгаа. Сая би нэг Солонгосын парламентын гишүүн эмэгтэйтэй уулз. Би 40 жил сувилагч хийгээд намайг сувилагчдын төлөөлөлгөд оруулсан гэж. Өнөөдөр Монгол улсад сувилагчийн дутагдалд орсон. Энэ чинь жижиг асуудал биш шүү дээ. Том асуудал. Тийм учраас энэ төлөөлөл бол орж ирдгээр одоо чухал юм а. Тийм учраас би энэ холимог одоо гэдгээр нь дэмжиж байгаа. За 152 гишүүний хувьд бол бас 152 гишүүн мнийг бол дэмжихгүй байна аа сая гişүүд өөрсдөө тайлбар хэлж байгаа нь ингээд өөрсдийнхөө их доош нь хийх юм. Олон болохоор лоббинд автдаггүй, олон болохоор их одоо юу гэдгийг авилгалд өртдгүүд. Гэхдээ бид нар нэг хүн байсан ч гэсэн энэ янз бүрийн зүйлд өртөж болохгүй шүү дээ. Лоббинд өртөж болохгүй, авилгал авч болохгүй. Тэгээ олон болохоор тэр нь ингээд болчдөг гэсэн тийм зүйл бол байхгүй шүү. За мэдээж яг нэг гişүүн бол олон байнгын хорон дээр байдгаас энд бол сөрөг талууд гардаг. Шилхэт байнгын хорон 17 хүн бахаас 9 хүнээр ирс бүрдэл 5 хүнээр улс орны асуудал шийдэж. Энэ бол бас дэндүү э, юутай асуудал гэдгийг би ойлгож байна. За тэгээд э, энэ дараа дараагийн хилцүүлэгдэр тоо буурахгүй бол одоо дэмжих боломжгүй. За тоо буурвал дэмжнэ гэдгээ хэлчихье. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа анх бол ингээд таван зүйлээр санал авсан байдаг. Тэгээ одоо э, ихэнх нь хасагдаад ороод ирсэнд бас жоохон харамсаж байна одоо жишээлхэд энэ 66-гийн нэг байна, энэ үндсэн хуулийн цэцгийн асуудал байна, иргэний эрх эрх чөлөө зөрчсөн асуудал. Бид нар үндэсний бодлогын хороогоо хуралдуулаад яг энэ санал дээр таван санал бэлдээд ирсэн байхгүй юу? Одоо шүүхийн тогтолцооны асуудал, за иргэний эрх чөлөө, за ингээд маш олон асуудлаар таван асуудлаар За үндсэн хуулийн одоо дархлааг сайжруулах, үндсэн хуулийн цэцгийн асуудал гэдээ оруулж ирсэн. Одоо тэд нар бүгд орж чадахгүй болчлоо. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас харамсалтай байна. За тэр засгийн газрын шийдвэрийг одоо өнөөдөр ингээд шүүх хилцээд байж байгаа. Энэ бол туйлын буруу шүү дээ. Энийг одоо бид нар засах ёстой. Тэр үндсэн хуулийн цэцэн хилцэх ёстой юу? Ингээ хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллагыг өнөөдөр хэн нэгэн шүүх ингээд шүүж байна гэдэг бол засгийн газар зөрөгтэй реформ хийж чадахгүй юм зүйл болноо. За төгсгөлд нь хэлэхэд энэ шүүхэн бид нар бас энэ гадаад нэр хүндээ нэлээд бодох хэвээр маа шүүхэн шийдвэргүй одоо баримтчилгаа 98% тань гэсэн нүбийн шийдвэрийн дагавар бид нар санал асуулт тавьсан. Тэгээд Нямбатар сайд энэ дээр бол нэлээд одоо учир шалтгааныг тайлбарлаж бас одоо энэ дээр бид хамтарч ажиллаулсан. Тэгээ өнөөдөр засгийн газарт эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх хуулийн 31-ийн 5-ын 1-2 дахь хэсэгт би нэмэлт оруулахаар засгийн гарт санал хөрвүүлсэн байгаа шүү. Энийг шийдэх юм бол бидний энэ гадаад нэр хүнд бол бас нэлээд өснө гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээд энэ минут нь харагдахгүй юм ячлаар хэдэн минут дутуу омлоо. Дуусчихлаа. За төгсгөлд нь хэлэхэд ер нь бол энэ би 12-оос 16 оны парламентод байсан. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн энх баярын Батчгуур Нэм осрын учрал нарын урилгаар сонгон хайрхан дүүргийн 7 дугаар орооны иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Хүндэт иргэд тав хүнд сайн сайхны гишүүдийн нэрээр үсгэсээрээ. За хэр. За үнэхээр сайд Ус намсраа өрдөн За одон төвийн гишүүний асуултанд хариулъя. Үндсэн хууль баталчаад намар сонгуул хийх үү гэж байна. Үгүй. Парламент бол манай одоо тусгаар тогтнол, ардчлал, эрхчлөөний юм одоо бэлэгдэл ард түмний сонгож байгуулсан юм үндсэн хууль төр. Тийм учраас хин нэгэн хүн тараа игээд тарчдаг гадны дотны аливаа шахалтаар үйл ажиллагаа явуулдаг ийм байгууллагууд огт биш. Тийм учраас Монгол улсын их хурлын сонгуул яг цагтаа явнаа. Энд дээр манай иргэд хувийн хөвшил за улс төрийн намууд бол тайван байж болно гэдгийг албан ёсоор хэлий цаашдаа ч энэ бүр их хугацаа болоод өөрчлөгдөхгүй байх учиртай. Нөгөө талаараа бас улс төрийн одоо ийм том тогтолцооны сонгуулийн реформ хийхэд энэ дээр бэлтгэл ажиллагаа маш сайн хангах хэрэгтэй. А тэгэхгүй бол эрх баригч нам ямар нэгэн байдлаар өөртөө давуу байдлыг одоо үүсгэх ч юм уу энэ агуулгаараа бидний хувьд бол хандахгүй шударгаар бусад улс төрийн намуудаа тэгш боломжийг олгож өрсөлдөгчөө ямар нэгэн байдлаар одоо харлуулах гүтгэх биш бодлогын мэтгэлцээнээр өрсөлддөг юм цоо шин сонгуулийн шин соёл 2024 онд бүрдээсэ гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа гэдгийг хэлье. За хоёрдугаарт за тооны асуудал за мэдээж тооны асуудал би дахиад хэлэхэд а Засгийн газраас өнөөдрийн оруулж ирж байгаа хувилбар бол хилцүүлгэнд оруулж ирж байгаа л юм хувилбар. Эцэлэн батлах эрх гагцгүй улсын их хурлд гагцгүй улсын хурлын онцгой бүр эрхт хадгалагдана. Тоон дээрх олон л одоо тоонууд гарсаар ирсэн байл. Одоо өмнө нь 6 чудагийн юм хилцүүлэг болж ирсэн байл. 99 байхын зүйтэй гэдэг ийм одоо агуулгач их хэрэгжижсэн байлээ. Бүр 92 онд л энэ агуулга хэрэгжижсэн байл. За 108 байх нь зүйтэй 108 гэдэг бол одоо бас их чухал тоо гэдэг ингээд ярддаг хэсэг байдаг. За 152 байхын зүйтэй төлөөллөө одоогоо 76 дээр тойрог хасаж маргаа үсгээд яг уу төлөөллөө хоёр дахин нэмчээл гэдэг агуулгач өнөөдрийн одоо оруулж ирж байгаа хэлбэр бол ийм агуулга байдаг. За 3-ны 1-ээр явъя. Заавал одоо 50% гэж том алхаад яг уу 30% болгочих тийм ээ одоо пропорционал тогтолцоогоо. За энэ тохиолдолд 134 болгоод ингээд яв яаж гэдэг зүйл байдаг. За 123 бай. За бас өксөх тоо 76 буурдаг тоо гэж ярьдаг хүмүүс байт юм л. Одоо энэ бүх зүйл ингээл одоо чөлөөтэй мэтгэлцээнэрүүл ингээд орж байна л гэсэн үг. Тэгээд бүгдээрээ ярилцж байгаа л энэ асуудал одоо эцэлэн хилцэх хэсэг нь бол одоо парламентын лонцгой бүр ирэх асуудал ямар томьёолоор яаж хийх вэ? 57 одоо гишүүн дэмжих хэвээр одоо 57 гишүүнч биш ер нь бүгдээрээ л дэмжиж батлагдвал өөрөө үндсэн хууль маань өөрөө легитим талаасаа их чухал болно. Тэгэхээр ингээд өнөөдрөөс хилцүүлэг ингээд эхэлж байна гэдэг нь одоо чухал юм аа гэж бодож байна. За энэ шүүхтэй холбоотой би бас санал нэг байна. Ер нь бол гүйцэтгэх засаглал шийдвэр одоо а янз бүрийн шатанд хянагдах энэ зүйлийг бол бид нар хувьд бас хамтдаа ярилцаж илүү их тийм зүв болгох зайлшгүй шаардлагатай. За хүний эрхийн асуудлууд дээр би бас засгийн газрын оролдоон дээр бол нэлээд сайн чиглэл өгсөн Нямбатар сайдад бид нар хүний эрхийн 22 дугаар удаагийн дүгнэлтэн дээр бол нэлээд сайн анхаарал хандуулад бүр наривчлаад одоо бид нар Transparency International-ийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа шиг бүр гүнзгий орох хэрэгтэй юм байна. Тэрэн дээр одон төвөө дараа бас оролцоод хэдүүлээ хамтдаа л яг индексүүдэд ахиулаад олон улсад илүү зөв ойлголт өгөх ёстой гэдэг дээр бол одоо би 100% санал нэг байгаа. За тэр шүүхийн шатанд бас шийдвэртэй шийдвэргүйгээ тийм олон асуудлууд байж байгаа. Энэ нь одоо аль нь яг аль төвшөндөө одоо эрх зөрчил тэрэн дээр эрх зүйн ямар өөрчлөлтүүд гарах уу гэдгийг ярилцажгаад одоо тийм завхрал байгаа бол түүнийг засаад нээлттэй ил тод болгоод явах нь бол хамгийн чухал юм а гэдэг агуулгаар хандж байгаа гэдгийг хэлээ. За тэгээд нэмэлт асуулт байвал тодруулгаар хариулъя. Болцноо. За баярлалаа. Цэрэн плийн даваа сүрэнг шүү.